تحية له من مكان بائس إنه يحاول التشبث أعيد الترقيم أحببت هذه المدينة Hello guys يوجد سلاح تم نشر السلاح سار الناس المنطقة ظلال متحركة احذروا هنا ازرعوا ال spike أعيد التلقيم زرعت الإسبان تعالوا للعلاج هنا ون اب ون اب ون اب هنا ون اب اب اب اب لدينا قصدار حسب الرؤية ليلة سعيدة كشف المنطقة واحد أوه عذرا أيها الفتى الوسيم فلنقضي على هؤلاء الحمقى نعم ممتعا ظلال متحركة جار المسح المنطقة أمامنا نشر السبايك لدينا سقطت السبايك في السبايك هنا. إيه رصد عدو في الوسط اختفي Two, two here, two here. Plant the bomb, plant the spike, plant the spike. I will smoke, I will smoke for you. السنايبر المعادية رأفة بها يوجد سلاح Gone, gone. I drop, I drop. I can drop for you. ظلال متحركة ظلال متحركة قتل زرعوا ال spike هنا تبقى عدو واحد فكرة لقد تحول كابوسهم إلى حقيقة Life, life, life. Give me life. Give me life. Give me life. Give me life. Two, two. What's to there? Why you don't give me life? كان آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم هنا أعيد الترقيم نفوز احذروا. وننجو احذروا هنا طيب. انتهى النزاع سأقضي عليك كشف المنطقة آه. أطلقت الصقر حجب الرؤية شاري حجب الرؤية أعيد التعقيم two واحد واحد سلاح هنا أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها أجل هنا أستطيع الشراء كشف المنطقة هنا أمرا ظلال متحركة fuck. B, B. Coming mid, coming mid, B. Mid, mid, what the fuck you doing, man? Omen. Omen. Why you buy up? You are a noob. هنا أراقب هنا أراقب هنا تبقى عدو واحد بيزون هاي بي صحيح؟ نعم والآن لنقاتل من جديد يوجد سلاح ابحثوا عن نقطة الضعف واستغلوها تم نشر الساتر هنا أطلقت الصقر عملية متطفلة تبقى عدو واحد مثالي أمامنا وأسترد ما يخصني أجل مستعدون؟ تم نشر الساتر كشف المنطقة تو تو بي تو بي اي كلير ازرعوا ال spike رصد عدو Up. Two up. سهم صاعق آخر لاعب باقي حجب الرؤية تبقى عدو واحد تايم أداء رائع. إن تصرفت كأنني الأفضل. بيك بيك. فهذا لأنني كذلك بالفعل. ضربني ضربني إيه بي بي أنا لم أستطع مواكبة سرعتك ضرب بي بي ضرب إيه بي بي سكاي يوجد سلاح سكاي سكاي بيك بي اي بيك ميت يوجد سلاح تعقبوهم شكرا انتهى المزاح سأقضي عليك أنا الصياد سأعالجكم يا رفاق هنا نجم المنطقة عدد من الأعداء آه. Fuck! Two mid, two mid coming behind. Two. أراقب هنا. هنا. One more. Man, what the fuck you doing? Cover. Why you letting everyone die? أطلقت الصقر. وهكذا انتهى أمرهم. سلاح هنا. يوجد سلاح تنفسوا بعمق قلوبكم تخفق بشدة هنا لدي المال أحتاج هذا شكرا شكرا نعم هنا احذروا جار المسح المنطقة أمامنا Man, cover, cover. Why you so slow? عذرا ابحث عنهم In the corner, in the corner. أطلقت الصقر عملتهم ذلك آخرهم Nice. السابق إلى مواقع السبايك تم نشر الساتر تم نشر الساتر أطلقت الصقر سقط حامل سبايك سقطت سبايك في إيه انتهى المزاح سأقضي عليك هذا عدو في ايه حصلت على رسبايك آه. فينيكس تبقى عدو واحد انا وحدي اسلب الوصف اعيد الترقيم اخر جولة قبل التبديل هنا لا داعي للبخل انفقوا اموالكم قبل ان تختفي استطيع الشراء ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ شكرا سأعتني بكم يوجد سلاح نعم أجل رصد العدو متحركة تم نشر السحر تبقت ثلاثون ثانية نفذت الشحنات وداعا fuck Oh fuck my dear. تبديل الجبهات عديمة الجدوى تماما من الأفضل منحها لي أعيد التلقيم شكرا عذرا أجل هيا بنا كشف المنطقة آه. اي ابي 1 بي احذروا 중사하나 سهم صاعق أطلقت الصقر عملتهم زرعت أصيبوا بالارتجاج أطلقت الصقر هنا جار المسح المنطقة هنا سقط واحد أراقب هنا آخر لاعب باق Oh مان نايس cover. The best cover I see. ما رأيك يا درون؟ مستعدة للتحليق؟ لسبايك دي B ما رأيكم بهذا؟ Man, what the fuck? Is that side? Yeah, that side. أترك البصر. Both side, both side. آخر لاعب باقٍ. True. أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن سأدخر I play with uh, Reina. I play with Reina. Reina, smoke or flash for me. we play side. Don't push, don't push. انتهى 100% آخر لاعب باق Fuck this guy is fucking piss me off ماتت ريز حلب البصر حشره ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ سأدخر هنا احذروا تم نشر فايت فايت فايت Yeah, he's planting, he's planting, right? Fuck off. He's both sides. One down. آخر لاعب باق أعيد التوقيت أغبياء أكفاء Just save a gun, idiot. أولئك الحمقى من قضاء بضعة أشهر من العمل في مزرعة ما مسح المنطقة أمامنا وجدتهم بوف هاي بوف هاي بوف هاي بوف هاي روتايت روتايت أراقب هنا أعيد التلقيم Fuck this guy. Fuck off. fucking shit me. آخر لاعب باقي إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة أحتاج مساعدة ظلال متحركة حان وقت الصيد Fuck you, fuck you, fuck you. Why are you wasting time? Idiot. Fucking banana. Fucking I say it's fucking A. بإمكانك قتلي سلاح هنا سيف سيف ذا ون سيف ذا ون ابقوا أشداءك وتر القوس القتال يتطلب سلاح هذا سلاح هنا أحسنت لا تسمحوا لهم بالتقدم بحاجة لمعدات تم نشر الذاكرة انظروا كيف سيحفظون ميت نقطة الفوز يمكننا إنهاؤها الآن مرة أخرى نعم بحاجة لمعدات شكرا شكرا هيا بنا ابحث عن It's high, it's high, it's high, it's high. منصاعق تبقى عدو واحد سقطت سبايك اي انت ستتغلب علي انا فاز المدافعون